previously on lockdown. Mi chiamo Achille e sono un assassino. A stare chiuso dentro ci sono abituato. Io adoro strangolare le persone perché mi rilassa e mi aiuta a restare calmo. restare lucidi in un mondo così complicato vuol dire anche non potersi permettere di tralasciare nulla e di commettere errori. Poi ci sono gli imprevisti, tutte quelle eccezioni che fanno parte del copione, tutte quelle eventualità che non dipendono da noi, ma che vanno comunque risolte, proprio come in questo caso. Sei in casa? Pronto? E sono a casa di Clodo mi ha inviato uno strano messaggio, diceva che aveva bisogno di parlarmi. Non capisco e sono preoccupata. Ma ho provato a richiamarla. Sì, ho provato più volte, ma dava sempre spento. E quindi, quindi ho deciso di venire e ho preso la tua auto. Senti, non è il momento, lo so che c'è il lockdown. Ma che non lo sapete che non si può uscire, dai che io a lei ci tengo. Ed è sempre mia sorella a casa. Ti richiamo?